Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum podpischikoni aziz. Hammangizga omad kattadan katta rahmat o'ylayman. O'yinimiz juda ham zo'r bo'lib o'tdi. Ya'ni hozir video davomida prizlar ro'yxati, ya'ni 28-o'yinimiz prizlar ro'yxati bilan tanishib o'tasizlar. Videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilaman. ҳаматона омад зиёд ҳазор раҳмат барои дастгиритон дар давоми видео то видеоро ахираша тамошо кунед рӯйхати призо бози 28 ша тамошо мекунед ҳамаларингизга каттадан катта раҳмат оинга старт бердик 29 оюнузга старт бердик оюнумузда общий билет саны 499 bo'ldi priz soni 62 та яъни главный призи 2 та 50 ming rubl bitta 20 ming rubl qolgani 8 mingdan 7 mingdan 6 mingdan 5 mingdan 3 mingdan 2 mingdan пул konverti албатта hammangizning яъни talablaringizga binoan prosta ko'pchiliklar so'radiki 100 mingni bo'lib qo'ygin deb turib 50 mingdan ya'ni ikki kishiga qildik yana bir kishi yuz ming rubl urmalikda 2 kishi 50 mingdan 1 kishi 20 mingdan shu prosta prosta shans juda ham ya'ni sizga katta bo'ldi. Hammalaringizga kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Artiga bilet narxi 500 rubl. Kim pul yutgan bo'lsa bemalol bilet olishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Priz ro'yxatlari bilan tanishib o'tingizlar. Hamma tona бурдбор идёт, aloq Аллоҳ video ro'yxati bozi, ya'ni g'olibovi, bozi biz hech 28 tushunmas mashin. Obshi Общий bozi бози 29 ya'ni start старт додем, общий билеташ 499 дона, приза 62 xuddi худи prosta 2 ta 50000 рубл яъни главный приз ду шахсат 50000 рубл бурд мекунад як шахсат 20000 рубл бо 8000 7000 6000 3000 2000 пулои конверти 62 дона приз общий билет 499 дона главный приз дта 50000 рубл якта 20000 рубл ҳамотона бурд бор зиёд бисёр шахсат пурсид ки ҳамин 100000 рубл тақсим кардам он ки хел э, бисёртар приз шавад ҳамотона бурдбори ҳазор раҳмат барои дастгиротон миннат дорам Ya'ni qo'llab quvvatlasangizlar, maksimal podдержка qilsangizlar-ku, ertadan keyin finalimiz обязательно bo'ladi. Prosta hozirning o'zida 120 ta biletimiz ketgan. Oldingi o'yindan kelgan biletni 120 ta biletimiz ketibdi. Hammaga kattadan katta rahmat. Abdushi qo'llab quvvatlab turganlaringiz uchun jigarlar. Bosamiz. Yaksadi 20 tona hozir raftagay bo'ziba. Hamma tona omadi ziyod. Metonat hamin burtqo qati metonat bilet tabigirin. 2000 rubl qati so'yibi 4 ta bilet, 1000 rubl qati so'yibi ya'ni ta bilet. Hamma tona omad. тоҷик узбек лақай ҷигаро ҳама садай якум қирриз ёвон брат туркманистон тоҷик узбек ба пеш мошинчаву катеш салом калхозобод салу велинобод хатлон ҷунам зурай ҷанги боту